हेलो दोस्तों welcome to my welcome back to my YouTube channel तो दोस्तों हम सबको ये रहता है कि हम कौन सा मॉक दें क्योंकि आपको पता ही है एस बी क्लर्क का एग्ज़ाम दो दिन में है इसके बाद नाइनटीन हम्म, को भी एग्ज़ाम है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को भी एग्ज़ाम है ट्वेंटी को भी एग्ज़ाम है तो इस समय जो सबसे बड़ी बात है कि हम मॉक किसका लगाएं तो दोस्तों मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं टेक्स्ट बुक के मॉक लगाता हूँ टेक्स्ट बुक के मॉक का फ़ायदा यह है टेक्स्ट बुक की जो सीरीज़ खरीदने का फ़ायदा क्या है हमें कि जब भी हम टेक्स्ट बुक का जो मॉक लगाएंगे मतलब कि अगर आपने एस का मतलब सब आपने पैक खरीदा है एक साल का उसमें आपको सारे के सारे मॉक मिल जाएंगे चाहे वो सी हो सी हो किसी भी बैंक का एग्ज़ाम हो तो सारे के सारे मॉक आप उसको उसमें आपको मॉक मिल जाएंगे और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है जो बाकी मॉक्स में नहीं है अब आप बोलेंगे कि हम टेक्स्ट बुक ही क्यों खरीदें तो बाकी मॉक्स से टेक्स्ट बुक डिफरेंट ऐसे हैं दोस्तों कि इसमें आपको चैप्टर बेस्ड भी प्रीलिम्स में जो आता है जिसका मतलब कि जैसे आपको कोई चैप्टर वीक है तो चैप्टर बेस्ड आपको इसमें टेस्ट मिल जाएंगे जैसे देखिए चैप्टर बेस्ड में आपको स्पॉटिंग एरर में मिल जाएगा replacement cloze test correct usage of word error spotting filling the blanks reading comprehension stand simple तो हर एक चीज़ में आपको मिल जाएगी इसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं इंग्लिश के दस मिलेंगे इसमें आपको दस टेस्ट ही मैथ्स के मिलेंगे दस रीजनिंग के मिलेंगे दोस्तों इसके साथ आपको इसमें दोस्तों मेमोरी बेस्ड टेस्ट मिल जाएंगे मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे जो पीछे पेपर आए हैं उसके बेस पे आपको पेपर मिल जाएंगे मेंस के आपको दस टेस्ट इसमें मिलेंगे दोस्तों तो इसके साथ साथ आपको दोस्तों इसमें मिलेंगे फ्री तेरह मॉक टेस्ट आपको फ्री भी इसमें मिल जाएंगे जो ऑल इंडिया लेवल पे हो रहे हैं दोस्तों इस टोटल आपको 135 जो है जो मॉक टेस्ट आपको टेस्ट बुक में मिलेंगे तो इसको जो खरीदने के लिए जो कूपन कोड नीचे जो फ्लैश हो रहा है आप इस कूपन कोड को यूज़ करें इस कूपन कोड को यूज़ करने पे आपको 25 परसेंट तक का डिस्काउंट टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा या इसका जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इसका लिंक हम कमेंट में भी पिन कर दे रहे हैं तो जिस भी दोस्त को जिस भी बहन भाई को ज़रूरत है अच्छे मॉक्स की एग्ज़ाम लेवल मॉक्स की तो वो टेक्स्ट बुक का मॉक खरीदे टेक्स्ट बुक के मॉक के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ से लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कीजिए जहाँ हमारे कूपन कोड को डाल लीजिए सीधा ही डाउनलोड करके तो आपको 25 परसेंट तक का डिस्काउंट मिल जाएगा थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अच्छी अपडेट्स के लिए हम आपके साथ मिलते रहेंगे thank you thank you very much